horas da tarde, a gente saiu daqui. A água tava, o cara me disse, olha, o cara, a água tá limpa, o cara veio cheio de lagosta, disse, a água tá limpa lá no Papagente. Aí tinha um colega meu que chamava Genário, tinha um barzinho. Eu disse, rapaz, vamos fazer um esquema na cabeça de Mero, vamos embora, vou buscar um agora. Aí, saí correndo, mas ele no Papagente eu era magrinho, assim, os meninos aí. Peguei a arma, um pé de pato, saí correndo aqui. Chegando no Papagente, de carro a gente já viu o peixe batendo em cima das pititingas. Eu digo, rapaz, vai estar tá cheio de peixe lá e com certeza tem merda. Aí quando eu chego lá, tinha um palo, cavala, xarel. Aí ele ficou doido. Eu disse, não, eu só vim para aqui pegar o mero Que Genaro estava esperando para. Aí tinha uns um cinco. Saiu contando assim uns um cinco. Só que tinha um enorme. Aí eu com o olho grosso, ele não vou querer o grande. Aí eu disse, chamei ele, ele veio, ficou no que lá é assim, tem a superfície aqui, você desce, tem o primeiro talude, embaixo tem outro para chegar na areia. Aí ele ficava no meio de si e chamando ele para mostrar. E ele nada de querer ir, nada de querer ir, dizendo, não tem nada aí não, digo, tem, tem um mero aí. Quando eu, quando eu atirar, você desce para me ajudar. Aí eu fui, desci, atirei e fiquei na beira do, do rebentão segurando, ele veio, segurou, o mero ele não correu para frente. Ele nadou de costas, assim. Saiu nadando de costas. Aí o arpão caiu. o arpão caiu que eu fui ver, a barbela ela virou o contrário. A força dele era tão grande que ele virou a barbela o contrário, assim. E ficou lá dentro dela, assim, ó. Se fazendo de morto. De morto. Aí o Diga ah, largou a barbela, mas morreu. Aí eu fui pra. Agarrei ele aqui pra subir com ele aqui, ó. Quando eu trisquei nele, ele. Bum! deu aí. <laughs> cheguei, cheguei em cima já sem a máscara já, tô, eu bebi água, na subida eu bebi água, eu, eu tomei um choque tão grande que eu bebi que a máscara e bebi água, eu comecei a querer me pegar.